Das war meine Familie, die Geschändete, die Verprügel, die Prügelkinder. Also wenn ich irgendwo berühmt geworden bin in den Medien, ist es, weil man öffentlich in allen möglichen Herrenländern erzählt hat, ich würde meine Kinder blutig prügeln. Naja, siehst du, so kann man sich irren. Das war jetzt meine Familie, wie sie wirklich ist. Wenn du denkst, dass die geschändete kleine Wesen sind, dann kannst du dich im Bunde der Medien einfügen. Aber wenn du gemerkt hast, dass es nicht so ist, dann kannst du dich bei der AZK stark machen. Zum ersten Thema, Mind Control. Mind Control, was ist denn das? Wieder so ein neuer Stern am Himmel. So ein neuer Begriff, der irgendwie plötzlich im Horizont, im Firmament des Weltenmeeres irgendwo auftaucht. So ähnlich wie New Age. Seinerzeit kein Mensch wusste, was das ist. Plötzlich sprach alles von New Age oder von, von Chemtrails oder äh, Klonen. Wir, wir haben so viele Begriffe hinter uns, die irgendwann neu auftraten. Was ist nun wieder Mind Control? Wieder was Neues. Erstaunlich bei Mind Control ist, dass es schon weltweit ganz große Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. USA, Japan, Europa, mit wenigen Ausnahmen geschieht Mind Control geschehen Dinge im, im, Zusammenhang mit Mind Control, die so gewaltig sind, dass wir eigentlich genauestens darüber Bescheid wissen müssen. Aber wir wissen nichts. Ja? Nur ein Beispiel, in den USA sind Patente erlassen worden, die erlauben, via Mind Control Kontrolle über die Menschheit auszuüben, die buchstäblich die ganze Menschheit betrifft. Solche Patente existieren und du sitzt hier und hast noch nicht mal eine Ahnung, was Mind Control ist. Warum das? Es gibt eine einzige Antwort, es ist fast eine Pauschalantwort, die wir hier immer, immer wieder bringen. Weil die Medien es verschweigen. Dinge, die das ganze Volk betreffen, die die ganze Weltbevölkerung betreffen, Dinge, die uns bedrohen. Wir haben in der Einladung geschrieben, unsere Gedanken sind nicht ganz so frei, wie wir immer dachten. Ja? Zunehmend werden wir gezielt manipuliert, gesteuert und für gefährliche Zwecke missbraucht. Die Frage, die wir an der AZK stellen, die wir beantwortet haben möchten, die auch Frau Dr. Raunig-Hilde uns beantworten wird, ich darf Sie nach oben bitten, ist, für welche Zwecke, für wen werden wir missbraucht? Wer macht denn da was? Was ist denn eigentlich Mind Control? Ich möchte zu Frau Dr. Raunikilde aus Finnland einige Daten sagen, währenddem sie hochkommt. Sie wird uns darüber aufklären, was die Medien versäumt haben. 1939 geboren in Finnland, die Frau eines norwegischen Diplomaten. 1967 Doktortitel äh, in Turku, in der Turku-Universität in Finnland. Sie hat drei medizinische Fachgebiete studiert, also durchwegs wieder niemand, äh, den man inkompetent schimpfen könnte. Sie ist in Finnland ausgebildet worden in allgemeiner Praxis, in Stockholm über tropische, in tropischer Medizin, in Schweden in Sozialmedizin. Sie war Chefärztin in diversen Krankenhäusern und Ländern, unter anderem im Roten Kreuz gearbeitet. Sie hat in Finnland, Indonesien, Malaysia, Pakistan gearbeitet. Über zwölf Jahre war sie medizinische Chefbeamtin von Lappland. Das würde man im übertragenen Sinn bei uns Gesundheitsministerin nennen, also Chefbeamtin von Lappland, medizinische. Dann ist sie mit vierfachen Präsidententiteln äh, ausgezeichnet, einem Vizepräsidententitel, nur unter anderem als im Krankepfle in der Krankepflegeakademie von Lappland oder Vizepräsidentin von Nahbegegnungstherapie in den USA. Man könnte über die Frau hier schon eine Stunde nur Einführung machen, wie man uns schimpft. Dr. Rauni Kilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. Ah, Liebe Freunde, dear friends, What is the biggest secret in the world? Was ist das größte Geheimnis in der Welt? Have you ever thought about it? Hast du jemals darüber nachgedacht? It is to be a human being on this planet Earth. Es ist einfach ein menschliches Wesen auf diesem Planeten Erde zu sein. What is a human being? Was ist denn ein menschliches Wesen? Many of us, even doctors, forget. Viele von uns, sogar Doktoren, vergessen das. That our body is 70% water dass unser Leib zu 70 Prozent aus Wasser besteht. And our brain is 87% water. Und unser Hirn 87 äh, Prozent Wasser. So what holds us together? So was hält uns denn zusammen? Energy. Energie. Energy according to Einstein never disappears but only changes form. Nach Einstein verliert, ähm, verschwindet Energie niemals, es ändert nur ähm, ihre Form. Everything in the world is energy. Alles in der Welt ist Energie, ist Kraft. It's this table. Dieser It's Tisch us. hier, wir selbst. It's anything. Everything is vibrations, frequencies and energy. Ja, alles besteht aus äh, Vibration, Energie, aus Schwingungen. And what is mind control? Und was ist jetzt Bewusstseinskontrolle? Mind control means Bewusstseinskontrolle bedeutet that there are devices dass es Gerätschaften gibt, that can take over your brain. die dein Hirn übernehmen können. They can make you mad, they can make you religious. They can make you homosexual. Sie können they can dich, change everything in you. Sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zum, zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. And what are these devices? Und was sind nun dies für Geräte? It's the military industrial complex that has developed them. Es ist der militärindustrielle Komplex, die diese Geräte entwickelt hat. Already in about 50, 60 years. Und alles schon fertiggestellt in ungefähr die letzten 60 Jahre. But officially, aber offiziell in a conference of non-lethal weapons in Ettlingen by Karlsruhe. In einer Konferenz über nicht tödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe. In May 09. Im Mai diesen Jahres. An American colonel said that the first mind control device was already developed 1801. 1801. Aha, also ähm, eine eine Amerikanerin sagte, dass das erste Gerät in diese Richtung schon 1801 entwickelt worden war. Generally, the information that is given in the mass media to the public is at least half a century old. Ja, allgemein ist äh, jedwede Nachricht in den Medien, die darüber verbreitet wird, mindestens ähm, ein halbes Jahrhundert alt. When you hear about new academic findings, wenn, research. Wenn du über neue Erfindungen oder neue Findungen hörst, die in der Wissenschaft, in der Forschung gemacht werden, dann sind sie jedes Mal schon ein halbes Jahrhundert alt. Aber sie werden uns immer als neue Technologie verkauft. So what is the purpose of mind control? Also Taking also, over your body, your brain, your behavior. Also was ist nun die Absicht dieser Bewusstseinskontrolle, die deinen Leib, dein ganzes Sein übernehmen. It is to disrupt memory. Es, ist da, es geht darum, dass dein äh, Gedächtnis ausgehebelt wird. It is to discredit people through aberrant behavior. Es, ist, es geht darum, die Menschen in Verruf zu bringen oder zu diskreditieren durch seltsames Verhalten. Alter your sex patterns. Deine Sexgewohnheit zu ändern and illicit information. Und äh, Information, Information äh, verschwinden zu lassen. And what is the goal of mind control? Und was ist das Ziel dahinter? To program any individual You and me and anybody. Jedweden, äh, jedwede einzelne Person, dich und mich, jeder Mann einfach zu programmieren. To carry out any mission of espionage or assassination jedwede, äh, jedweden Auftrag durchzuführen, ob es Spionage oder ob es ein Mordanschlag ist. Against your will. Und zwar gegen deinen eigenen Willen. And to control the absolute behavior and thought patterns of the individual. Und absolut dein äh, ganzes Verhalten, deine Verhaltens- und Denkmustern zu ändern. The guise of national security is used as an excuse. Und